U ovom snimku ćemo proći kroz osnovne stvari koje su potrebne za korištenje Kepa i otvaranje IPython-ovog fajla sa primjerima. Na početku preuzet ćemo fajlove sa GitHuba, čiji se link nalazi u opisu. Okruženje koje mi preporučujemo za korištenje jeste Jupyter Notebook. Za njegovo korištenje potrebno je da imate instaliranu Anaconda. Link za instalaciju se nalazi u opisu. Sada ćemo pokrenuti Anacondu, a zatim i Jupyter Notebook. Da bismo pokrenuli ranije preuzeti Python notebook file sa primjerima koji se nalazi u folderu Test Examples, moramo prvo da raspakujemo folder na računar. Folder Test Examples je potpuno spreman za korištenje u Jupyter Notebook okruženju. I dovoljno je samo da ga raspakujemo. U okviru njega se nalaze slike korištene u primjerima, PDF, TEH i iPython notebook fajlovi sa primjerima, kao i e, kopija programerskog koda za SimpyCAD palat. U ovom snimku ćemo koristiti samo IPython notebook file, a za sve ostalo posjetite GitHub link. Kada smo otvorili file, za početak ćemo sve ćelije pokrenuti da bismo dobili iznos koda. To pa bi bilo to što se tiče pokretanja ovog fajla u preporučenom okruženju. Ako želite da sami kucate neki novi primjer, potrebno je napraviti novi iPython notebook file sljedećim koracima. To bi bilo to za ovaj video. U opisu se nalaze linkovi ka primjerima koje rješavamo korištenjem a